Gràcies. Gràcies a aquesta consulta s'han fet evidents dos grans blocs que han estat latents durant tots aquests anys, però que ara han aflorat amb tota claretat i transparència. El que accepta el joc democràtic, del diàleg, de la participació ciutadana, del respecte a la pluralitat ideològica i política, que coincideix justament amb el que està a favor de la independència. I un altre que són no només es contagi la independència, sinó fonamentalment els que volen que no hi hagi cap mena de consulta, entre els quals hi ha també els feixistes. Som conscients que Arenys de Munt hem recuperat una forma molt particular de fer política, que consisteix a donar la veu als ciutadans i representació unitària a totes les formacions polítiques quan l'objectiu comú és un objectiu de país, més enllà de les seves òbvies i sovint enfrontades posicions. Finalment, el ressò inesperat, la il·lusió desvetllada arreu del país, les anàlisis polítiques que hem llegit i rebut ens han demostrat i convençut que el nostre gest simbòlic és el primer pas en positiu d'un moviment nacional cap a la nostra independència política. Bé, el que estàveu esperant ara arriba. Va, Josep Manel! sobre un total de 2.671 vots emesos, 12 nuls, 29 blancs, 61 nos, obtingut el 96,33%. no obtingut un 2,28. el més important de tot, la votació a l'Estatut, els vots favorables van ser només de 2.424. Hi ha molta més gent a favor de la independència que de l'Estatut. Companys, l'estatut està mort! Visca la independència! Visca! catalans, arenyencs, interpretant el sentiment i els anels del poble que ens acaba el nostre sufragi, que tenim present que tot acte espiritual i simbòlic precedeix la realitat imminent, proclamem Arenys de Munt primer municipi que ha votat lliurement i democràticament la independència de la nació catalana. en proclamar la nostra independència fem arribar la nostra veu a tots els pobles dels països catalans i del món. Demanant-los que estiguin al nostre costat i els oferim a portar-los tots el nostre esforç, tota la nostra ajuda i tota l'emoció del nostre poble renaixent per afirmar la nostra voluntat de constituir una nació lliure entre totes les nacions lliures del món!